түз сызыкта аракет эткен бирок карама каршы багытталган тең аракет этүүчү күчтү аныктайлы байкоо үчүн бир динамометрге блок бекитебиз динамометрдин өйдөдөгү илмегине блок аркылуу өткөн жипти карматабыз жиптин башка бөлүгүнө экинчи динамометрден алынган жүктү илебиз биринчи динамометрдин көрсөткүчү илинип турган жүктүн салмагындай азайюууда эгерде күчтөр түз сызыкта бирдей бирок карама каршы багытталса анда алардын тең аракет этүүчү күчү бул күчтөрдүн айырмасына барабар жана чоң күчтүн багыты менен бирдей